Halo oh, teman-teman, kembali ke Pino Oke, dua Talking 2 Hari ini kita akan bermain game Rumah Tersentuh nah. Jangan lupa subscribe Ya, soalnya kita play Play

Ih, melayang gitu nih. Makanya subscribe.